dos, tres. para, Falta uno. Ay, ay, ay, naranjita. ¡El es ahora. Quedan ordenaditos platos y cosas. Así que vámonos con estilo, ¿tá? Primero. Segundo. Quedan estos cuatro potes. ¿Qué tiene que ir ahí con ese. ¡Demonios! qué, chicos? Olvidé a tirar la basura. Ok chicos, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Hoy me toca a mí, soy solo yo en el canal porque bueno, los chicos estaban de vacaciones y el tema de que empezamos el estudio todo complicado, pero ya, ya volveremos todos juntos los 5 a Five a hacer videos mejores. Si quieren miren por acá, pueden apretar para ver nuestro último video. Hagan clic acá abajo para suscribirse y den clic a la campanita por favor para que les notifique cuando subimos un nuevo video, ¿tá? Nos vemos en la próxima. Chao.